السلام علیکم دوستوں کیا حال ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور جمعہ مبارک آج جمعے کا افضل دن ہے اور الحمدللہ جمعہ کی نماز با جماعت ادا کر لی ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ نے بھی جمعہ کی نماز پڑھ لی ہوگی تو دوستوں آج کی ویڈیو کرتے ہیں شروع ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو کائنلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو اچھے لگے تو اس کو لائک اور شیئر بھی کر لیجئے کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری اس طرح کی ویڈیوز آپ کے پاس سب سے پہلے ہیں تو گھنٹی کا بٹن پریس کر دیں اور اس کے بعد جب بھی میری نیو ویڈیو آئے گی سب سے پہلے آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے گا تو چلیں جی آج کی ویڈیو کرتے ہیں شروع دوستو آپ نے اکثر اپنے موبائل میں دیکھا ہوگا کہ جب بھی آپ یوٹیوب کے اوپر اپنی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں گوگل پہ جا کر تو جیسے ہی آپ شیئر کا بٹن کریٹ ویڈیو کا بٹن پریس کرتے ہیں تو ڈائریکٹ آپ وائٹ اسٹوڈیو میں چلے جاتے ہیں اب بہت سارے لوگوں کو یہ پرابلم ہو رہا ہے نائنٹی پرسینٹ لوگوں کو یہ پرابلم ہو رہا ہے اور اس کا بہت ہی آسان سلوشن ہے تو آپ نے بالکل نہیں گھبرانا اس میں سمپل پروسیجر ہے اگر آپ دیکھیں ویڈیو اپلوڈ کرنے کے دو پروسیجر ایک آپ ڈائریکٹ موبائل سے ویڈیو اپلوڈ کر سکتے ہیں یا دوسرا گوگل کے اندر جا کے گوگل کے اندر اگر آپ جاتے ہیں تو ادھر سے آپ اپنا جو ہے ڈیسک ٹاپ ویو آن کرتے ہیں اس کے بعد آپ جیسے ہی آپ اسی چینل کے اندر آپ جاتے ہیں آپ ویڈیو اپلوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کریٹ ویڈیو کرتے ہیں تو وائٹ اسٹوڈیو کھل جاتا ہے اس کی ایک ہی ریزن ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کا جو گوگل کروم ہے اس کو آپ اپ ڈیٹ کر لیں چاہے آپ کا موبائل کے اندر ہے یا لیپ ٹاپ کے اندر ہے پی سی کے اندر ہے اس کو آپ اپ ڈیٹ کر لیں کیونکہ جب اپ ڈیٹ نہیں ہوگا تو یہ پرابلمز آ رہے ہیں ٹھیک ہے جب آپ اس کو اپ ڈیٹ کر لیں گے تو آسانی سے آپ کا یہ پرابلم ہے وہ سالو ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے پلے سٹور میں جانا ہے اگر آپ نے موبائل سے ویڈیوز اپلوڈ کرنی ہے تو وہاں سے گوگل کروم کو اوپن کریں سرچ کریں سرچ کرنے کے بعد جیسے گوگل کروم ہوئے گا اس کو آپ نے اپڈیٹ کر لینا ہے جب آپ اپڈیٹ کر لیتے ہیں تو دوبارہ آپ گوگل کروم کو اوپن کریں گے اوپن کرنے کے بعد آپ نے اپنے چینل میں جانا ہے چینل میں جا کے آپ نے کریٹ اپ ویڈیو جیسے کریں گے اس میں آپ سیٹنگ کا آپشن ایک آتا ہے سائٹ پہ آپ سیٹنگ کو کریں گے سیٹنگ کو کرنے کے بعد آپ نے جو اس کا اسٹیٹس والا آپشن ہے اوپر والا سب سے پہلے والا اس کو آپ کلک کریں گے ڈائریکٹ آپ چینل کے اندر اوپن ہو جائیں گے اب جب آپ دوبارہ کریٹ ویڈیو کرتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی بھی پرابلم نہیں آئے گا پھر اس اتنا سارا پروسیجر آپ کرتے ہیں تو دوستو یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا جو کہ مجھے آپ کو سب کو آ رہا تھا کافی عرصے سے تو امید کرتا ہوں کہ اب آپ جب اپنا گوگل کروم اپ ڈیٹ کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ پرابلم نہیں آئے گا اور آپ کوشش کیا کریں کہ گوگل کروم کے تھرو ہی اپنی ویڈیو کو ڈیسک ٹاپ ویو میں جا کے اپلوڈ کیا کریں کیونکہ اس میں یہ پراپر ایک ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے اگر آپ ڈائریکٹ یوٹیوب سے کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری چیزیں مس ہو جاتی ہیں تو آپ کوشش کریں گوگل کروم میں جا کے اپنی ویڈیوز کو اپلوڈ کیا کریں ویسے بھی آپ گوگل اگر آپ اپنی ویڈیوز وغیرہ نہیں بناتے ایک عام یوزر ہے گوگل کروم کو اپڈیٹ کریں پلے اسٹور میں جا کے انشاءاللہ جو بہت سارے پرابلمز ہوں گے تو وہ بھی سارے ختم ہو جائیں گے تو امید کرتا ہوں کہ جو میری آج کی ویڈیو ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اور ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک بھی کر لیں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ سب سے پہلے ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس ہے اسی کے ساتھ ہی زبیر شاہ کو دیجیے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیں ماں باپ کی عزت کریں اللہ حافظ پاکستان زندہ باد